පලවෙනි ටිකේම තිබ්බේ නෑ. හතර ඒවයි හයවයි විතරයි ගැව්වේ. චමරි මිස් මට මැසේජ් කරා. මට ලොකු ආසාවක් තියෙනවා නැෂනල් ටීම් එකේ සෙල්ලම්. චමරි අතපත්තු. ඔව් චමරි. ලකුණු කීයක් ගත්තද? මං නොට් අවුට් හිටිය ඕවර් 30ම නොට් අවුට් හිටිය ලකුණු 80ක් ගැහුවා. බෝල 60 ගානකට මට මතකයි හිටියට. දැන් තාම තියනවද ඒක දැන්? තියනවා. ඔහොම තරහෙන් ගහනවා වගේ කොහොමද ඔහොම ෂොට්ස් ගහන්නේ? ඇඟින් වෙන දෙයක් කියලා හිතනවා ඒ බෝල් වලට ඉතින් බැට් කරනකොට අනිත් බෝල මට කාගේ පාස්ට් ආවද ස්පින් වගේ තමයි දැනෙන්නේ හයිබෝවන් ශයෆම් YouTube චැනල් එකට ඔගොල්ලෝ ගොඩක් ආතරයෙන් පිළිගන්න අද දවස මේ ටිකක් විශේෂයික මට වැඩිය මහිතන්නේ මෙතන ඇවිල්ල ඉන්න කෙනාට සහ අපේ YouTube නාලිකාව එහෙමන්නත්තං ශයෆම් පේජ් එක බලන හැමෝටම ටිකක් විශේෂ දවසක් වේ මොකද පහුගේ දවසල ඔගොලු දකින්න ඇති මේ ෆෙස්බුක් එක හරහා වෛරල් වෙච්ච වීඩියෝ එකක් තිබ්බා ඒ වෛරල් වෙච්ච වීඩියෝ එක සාමාන්‍යයෙන් ගෑනුලමෙක්ගෙන් දකින්න නැති දේවල් ටිකක් තමයි ඒ වීඩුව එක තිබ්බේ හුඟක් අයගේ කමෙන්ට් සොලත් තිබ්බ මේ ළමයා ඉන්න ඕනේ කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මේ චමරි අතපත්තුගේ අවතාරයක්ද නැත්තං චමරි අතපත්තුගේ කසින් කෙනෙක්ද එහෙම හෙම ලොකු කමෙන්ස් ගොඩක් තිබ්බා මුහුණ පොතේ ඉතින් ඒ නිසා අපිට හිතුණ අදවස දේශාFM YouTube නාලිකාවට ෆෙස්ුක් පේජ්කට මේ අදාල කෙනාව මෙතන්ට අරගෙන එන්න ඕනි කියලා නම යාගෙන් මහගන්න එක හොඳයි ඕක මම කියනවට වැඩිය අයිබෝවන් කියලා ඉස්සලාම් මංවා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න තැංකූ ශායෆම් අපේ YouTube නාලිකාවට ෆෙස්ුක් පේච්චකරාවට නම කියන්නකෝ මගේ නම සසේන රශ්මිකා රාජපක්ෂ සසේනී රශ්මිකා රාජපක්ෂ ගම්පලාද මයි ගම්පලාත කෑගල්ල කෑගල්ල කිවට තුළ යන්නවන ගලපිටමට සාමාන්‍යෙන් අපෙත් අයි ඉන්න හෙම නුවර කියලා කියන්න එවුණට බලනකොට ඉන්න ඇකිරි <laughs> හරි එතකොට දැන් වයස පොඩ්ඩක් කියන්න කැමතිනම් කමන්න දැනගන්න මගේ වයසවරු විස්සයි විස්සයි දැකැන් දෙදස් කියත් දැන් එපිර තියන්නේ දෙදස් තුනේ සෑහැන පාලයි පොඩි පරතර ඇත්තියෙන අප අවුත්තුනක වගේ දීන අපි දෙන්නගේ ගැප් එක වයස <laughs> කොයි අධ්‍යාපනය න බැ මගේ මුල්ම පාසල වනේ දදිගම් පැරගුම්බ මහාවිද්‍යාලය ඊට පස්සේ මගේ රිසාල්ට එකත් එක් මම තීරණය කරන වෙනත් ස්කෝලකට යොමු කරන්න එක ඕලවලින් පස්සේ ඕලවලින් පස්සේ ඉට පස්සේ මම තෝරගන්නවා මේ තෝලංගුම සෙන්ට්‍ර කොලෙච්චක තෝලංගම සෙන්ට්‍ර ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මගේ ජීවිත ඉස්සරහට ගියේ තෝලංගම සෙන්ට්‍රල් එකට යන්නේ මේ මොන අවුරුද්දද තෝලංගම සෙන්ට්‍රල් එකට යන්නේ මම 2019 ඔලවල් කරේ එතකොට දස් විසිතුනේ තම එලවල් කරේ දෙදස් විසි වගේ වෙන්න ඇති ගේ වෙන්න ඇතින හරි සාමාන්‍ය මේ ගෑනු ළමයි නෙට් බෝල් ගහන අපි දන්න එතකොට ොලි බෝලුත් ගහනය ප්‍රශ්න නෙට් බෝල් ගහනෝ එතකොට ඊට පස්ස සාමාන්‍ය ගෑන් ළමයි කරන ක්‍රඩාවන් හරි අඩුවනි ලංකාවේ මේ ඇයි මේ වැඩිපුරම අපේ ජාතික ක්‍රීඩාව නොවනත් ජාතික ක්‍රීඩාව වගේ තියෙන ක්‍රිකට් ගහන්න පුරතුනේ ඒක කියන මුලින්දම්ම අයියා අයිය තමා මගේ මුල්ම ගුරුවරයා අය කියන මේ එක කුසුපන් සහෝදරයා කුසුපන් සහෝදරයා සහෝදර කියදනකින් අදත සහෝදරයමගේ අයිය යක්කයි රස්සේ ඉතින් පොඩිකාරය දම්ම අයගේ නැට්ට වගේ අය පස්සෙන් හිටිය රසයා යන්න කොහෙද ඇත් එක ගියා ලොකු මිනිස් වාස්ටය කර ඉස්සරත් කෝ කියන්න ගොඩක් කිවෝත් පිරිමිගටිය එක තම හිටිය එතුර අයිය ක්‍රිකට් ගහනද ඔව අයියා යාලා ගොයි ගම කට්ට එක්දලා ගහනන ඇතකොට ඉති මාවත් එක්ක යනවා පොඩි තමයි නැට්ට නංගි තම නැට්ට හොරෙන් හරි යනවා <laughs> එහෙම මේ ගෙදරින් එහෙම මුකුත් ආබාධයක් නෑ විරෝත්තාවයක් නෑ අම්ම කිව් අම්ම මේ කිසිම අර නීතියක් දැම්මේ නෑ ඔබට ඕන විදිහට හැදියන් කිව්වා ඔබට ඕන විදිහට හැදියා ඒ නිසා කොල්ලෙක් වගේ හැදෙනවා ඔව හැමෝම කිවේ කොල්ලෙ කිය නංගි මල්ලි කියලගේ නංගි මල්ලි මේ මේ නංගි මල්ලිකම වෙනේවත්ද <laughs> එහෙමනේ සාමාන්‍ය දැන් අඳින්න කරන්න කොල්ලෙක් විදිහට එකන ගෑනුලමෙක් විදිර ඉන්න කැමති නැද සාමාන්‍යෙන් ඉස්සර ඒවගේ තිබ්බා ඒ කියන්නේ ඩිනි වැඳලා ටීෂට් එක විතරයි දැන්න ගවුන් අඳිනවා දැන් ගවුන් අඳිනවා <laughs> එහෙන අපරාධන කොඩ වැැවේ ගොන්න <laughs> තව නැතු හිටිය අම්මගේ බලහිල්ලට වැැවේ එතවට පොඩිකාල ම අයත්තක සෙල්ලන් කරන ක්‍රිට ගන අයතක සෙල්ලන් කරන වෙලේ තමයි ඉතිගන්න එතවට දැන් සාමාන්‍ය මේ ක්‍රිකට්ටොල ඔයාගෙනකං ලෙජන් කෙනෙක්කින්නවාද මං ඉතින් ඉස්සරි දම්මා සැන්ජල මැතිවස්ට එතකොට මේ රශ්මික මට කියන්නකෝ ඔයා ක්‍රිකට් ගැන හදාරලා තියෙනවද දැඩිගම ස්කෝලි දිහරි තෝලංගම ස්කෝලි දිහරි ඇත්තරම දදිගම ස්කොලදී ක්‍රිකට් ගැන කියන්න දදිගම ස්කොල කියන්නේ අඩු පහසුකම් තියෙන ස්කෝලයා ඒවගේ තැනකදී හඩ බෝල් ප්ලේ කරන්න ඇත්තරම බෑ සයිඩ්ඩිගට්ටක තිබෙන හබල් නැද ස්කොල හඩබොල් තිබෙන පින්න කාල හඩබොල් තිබෙන දැතිනද දැන් තියෙනවා දැන් සයිඩ්ඩිගට්ට ඇතියෙනවා ඒකඉතින් අර අපේ ස්කෝල්ලමට සෙල්ලන් කරතරම් පහසුගන්න එක බඩු තිබ්බත් බඩු එහෙම නෑ සෙල්ලන් කරන්න සයිඩිගටය තිය සයිඩිගටය ඇතුව අපි අයිගෙන් ඔන්න මෙන්න කියලා ඉඩස්සේ ඉස්සරෝමගේ මේ සොබ්බෝ සෙල්ලන් කර මන් සොබ්බෝලට ආවෙත් ස්රෝ මතිරේක ගැහුවටීම් එක ඉඩවස්සේ මගේ සයි ටනමට නැත්තන් ලෙවට සයි ඉලන් සයි ඉලන් සයිඩුත් ගැහවා සික් සයිඩුත් ගැහවා ඉඩස්සේ ඉලවන් සයිඩ්ඩලින් මට පුළුවන් වුණා අප ස්කෝල්ට මගෙනයකත් අරද පලනි පාට පලත්තරගේ ජයග්‍රහණය කියන්න ඒ මොනවුරුදු කියල මතකත්තින දෙදස් දහටේ වෙන්නනේ දස් දහටේ ඊට පස්සේ ගොඩක් කටිය මට උදව් කරා ඔයාට හොඳ ගමනක් තියෙනවා කියලා ඒ කියන්නේ මං ඉස්සරින් ඉඳන්ම ස්ටාන්ස් එක මගේ ඉන්න ස්ටාන්ස් එකේ ඉඳන් කියන්නේ කවුරුත්ම කියලා දීලා නෙමෙයි මං ඒ ස්ටාන්ස් එකේ හිටියේ සමහරකට මැච් බලලම වෙන්න ඇති මේ ඒ ස්ටාන්ස් එකේ මම මාර විදිහට ඒ කියන්නේ ස්ටාන්ස් එකේ හිටියා පොඩිකාල දම ඉත්තව තිබිල තියෙන පොඩිකාල දම ඉත්තව තිබ තිබ දැන් තාම තියෙනද ඉත්ත දැන් එතකොට දැන් සාමානය මච්චකක් බලන්නකොට වැඩීම පලේ කරනවා බලන්න කැමති ගැන මට අහන්න අමතකුණ කවදවාගේ පලවෙනි මේ කෝෂ එතවට හෙමගේ පලනි කෝෂයම බැලුවමගේ අයියා ඉරවස්සේ මන් තෝලා දැදිගමට එනකොට අපේ මැඩ කියනේ විෂය කියන විෂය බාර මැඩම් නීටිය ක්‍රඩා බාර ඩා බාර ඒ කියන්නේ අචර්වරයක් ඕවාචර්වරයක් ක්‍රිකට්වල්ට කියල වෙනම හිටියන ඉඩස්සේ ඒ මඩම් එක ඉතින් ඒ මඩන් කියන විදිහට වැඩටික්කර යට කිසිම දනුම තිබෙන ක්‍රිකට කියන ඕය නෙට් බෝල්ලගේ තම ලේ කරේ ඉරස්ස මට කිව්ව ඉස්සරහට අරයි යන්න කියලා ඉරස්සේ අප ස්කෝලේ මේ දදිකම ස්කෝල ඩයස් පින්සිපල්ස මට ගොඩක් ගුදව් කර ඉරස්සේ අපිට වෙනම අර ආමියක අයගෙන කුදව් කරා පැතුම් කියලා තවෙනක අද වෙනකම් මගේ පස්සෙ දලමට උදව් කරනවා එය තමා දැනටත් මට ඒ කියන්නේ මට අතාරින්න එපා මෙහෙම කරගෙන යන්න කියලා එයා අදටත් මට උදව් කරනවා. ඔව් සපෝට් එක දෙනවා අදටත්. ඒ ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මං ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙන හදනකොට මට අයින් වෙන්න අසීමවත් දුන්නේ නැහැ ඉස්කෝලේ. ඇයි? අසීම දුන්නා බැන්නස. ඩයස් මේක ඉන්න කියලා. ඔව් ඩයස් දැන් අද වුණත් කියනවා ඔෆිස් එකේ ඉන්නලා අම්මටයි මටයි දෙන්නටම බැන්න හොඳනම. හොඳට දෙකක් කිව්වද? හොඳට කිව්වා. <laughs> හරි ඊට පස්සේ මේ ඊට පස්සේනේ තෝලංගම ස්කෝල්ට ඔව් ඊට පස්සේ තෝලංගමට යන්නේ තෝලංගමට ගිය අසීමවත් අතේ නැතුව ගියේ තෝලංගම ස්කෝල්ට ඊට පස්සේ ඉස්කෝලේ සර්ටිෆිකේට් එක පෙන්නුවාට පස්සේ ප්‍රින්සිපල් සර්ට පෙන්නුවාට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් වලින් ගත්තා ඊට පස්සේ අයියා අසීම දුන්නේ නැති කියලා අහපුවාම එයාටම තේරුණා ඊට පස්සේ ප්‍රින්සිපල් සර්ට දෙපාර තුන් පාරකින් කතා කරන අසීම දුන්නා ඊට පස්සේ නොදීපරිකමට ඔව් ඊට පස්සේ කොහොමරි අපේ ස්කෝලේ ගියා තිබ්බ මම ක්‍රිකට් ප්ලේ කරා කියලා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තෝලංගමුවේ මැඩන් ඇවිල්ලමට කතා කර කෑන්දරග මැඩ ඒවා තොළංගම ස්කෝල්ට යනකොට කිව නැද ම ක්‍රිකට්වලට දක්ෂයම මෙම පලේ කරනවා එහෙම ඒක හේතුවක් නෙේ තොළංගමට නැත්ත නිසාල්ට හිදගේ මරිසාල්ට හිද තොළඟමටගේ මට ක්‍රිකට්වලින් ඉල්ලවා කොන්වට එකට හෙම මං ගියන මේ ගියනෑ මංකත කොන්නට එක කෑගල කොන් කෑගල කොන්නට එක ඉඩවස්සේ මේ මන් තෝළංග මොතෝර ගත්තේ ඒ ගැනේ කොමස්නය කරේ කොමස් පැත්තෙන් තොළඟුවට පැත්තෙන් හොඳයි ඩස්සේමං කොමස් තෝරගෙන ක්‍රිකට් අතෑල්ලා ඉස්සරහට යන්න කියලා ඉතාගෙන තම ස්කෝල්ට ගියේ ඊට පස්සේ ඒතර ඉතවා ආයි පස්සෙන් ආවා ඉතවා ආයි පස්සෙන් ආවා ඊට පස්සේ මේ වැඩෙන් කිව්වා ගහමු කියලා මං යනකොටම ප්ලේ කරමු කිව්වා මේ ගිය දවසේම කිව්වා ප්‍රක්ටිස් මැච්චයක් තියෙනවා අයිඩිය එක හදාගමු ප්ලේ කරමු කියලා ඊට පස්සේ යාඩ් බෝල් එක කිසිම නොලෙජ්ජයක් කියනකොට මට තිබ්බේ නැහැ පෑඩ්ඩයක්වත් දාලනෑ දාලනෑ ඉරසේ ඇදගෙන ටුන්න දුවත්ද පොඩා නුහරත් තිබ්බා අරක් කියන කෝමත් වැටනවා වැටවාර වැටෙනවා වැටෙනවා වැටරනේ ඔව ආයකතව ඉඩස්සේ මේ අපිත් වැටල තිනක ඕ ඉඩසේ හිතන්න දිදර ප්‍රක්ටිස් මච්චගේ ඕපනින් යන්න කිවා නිදස පෑඩ්ක දාලා හුරුත් නෑ කොම ඇස් දෙක නල්ලේ ඇස් දෙක එජ්ජරකත් ගැලව එකෝර ගැනකොට ඇයි එජ්ජරකත් දාගෙනන්න ගැන පුරුදු නැති හිද වෙන්න ඇති අර ඇස් දෙක වතිනකොට නිගන් දිලිසනවා මුණ ඔන්න තු ෙතරයන්න ඕනක ලෙතුන දරත ඉඩස්නවා කැප් එක දාගෙන සෙල්ලංගරේ එකන ෆාස් බෝල්ලරත් කැප් සෙල්ලංගරේ අරවින්දයි කවරුවරිද සාමාන්‍යකගේ සාමාන්‍යෙන් අපි දැකලා තියන්නේ ක්‍රිකට්ටෝල අර උණුසුම් ඕරෙ තමයි සාමාන හෙජ්ජිය එකක් ගලවන්නේ ගැන කවරු දැම්මත් ගහනවා කියෙන සිීන්නගේ තර මුලින්ද මේ සිීනක දිටේතවට ඒගන්නේ මට කියන සාමාන්‍ය දෝකදාගන්න එක එහෙමත් තියෙන බෝල්ට බයක් නෑ ෆේස් කරන්න පුළුවන් පැඩ් දෙක දාන්නට පැඩ් ටයිපෑඩ් ඇදලාකට ගලවල යන්නේ ශෝක ගැන්න දිකට මොහොම ගියොත් හොඳයි හැබැයි ගැන ඔයා ටීම් එකන්නගෙන ලාබයි හොද ලොකෝට මේ ඔන්න ඇතිෙනවානේ බඩුමාන්ද ගන්න ඕන්න බැට් එක පැද්දක තිබ්බාම ඇති වගේ නිකන් එකක් නොවෙන්නේ ඉට පසේ ප්‍රක්ටිස් මච්ච කාතක දික මතක ඇති ඕ යට අන්තර සිරිවර්ධනත එක ගැහුවේ ඉඩවස්සේ හිතපන ඇතිද රෝපනින් යන්න කිව්වා ඕ ඉරවස්සේ ඉතින් පැඩ් ගත්දාගෙන දාලා හුරුත්න කවරුහරි දැම්මට මත ඉදිට පැඩ්ගත්කකොට දැම්ම කවරුහරි ඉරස්සේ ඕපනෙන් ගියා ඇස ඕකතාගෙන ඇවිදින්නත් ඊට හපන් දුවන්න කියමනේ හැබැයි දිව්වෙනෑ දුවන්න බෑනි තින්නේ පුරදු නැතින්ද පලවෙනි ටිකේම දිව්වෙනෑ හතරේ හතර ඒවයි හයවයි විතරයි ගැව්වේ ලකුණු කියක් ගත මං නොටව් හිටිය ඔවතිහම නොටව් හිටිය ලකුණු අසුවටක් ගැහ්වා බෝල හැටගානකට මට මතක දිහට බාරය දොප්පු කරේ ඇරියස <laughs> එකක් කව කරද ඒවගේ තමා මට පැන්න අවුද්දලා යන්න යන්න කියලා ඒව සාමාන්්‍යව ඊටවස මැච්චක දින දොගොල ඕ මච් චර හලත් පැරදුනොත් මනික හරි දුකක් නෙනේ ඕ ඉඩස්සේ කොමරි ඕව තියව නොට අවටිටිය ඉති එපා වෙලා හිටිය කාඩ දොයාටද ඇයි මටත් එපාලයිට තෝ තිහක්නේ අවුල් කරන්න එත්නෑ මුම් මේ මොකක්ද මේ කෙල තනද <laughs> ඒකත් ඉතින් වෙනම අත්දැකීම පලනි පාරට පලනි මැච්ච එක ඒක පස ලැබන ප්‍රතිචාර කොමද ඒක පස ොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණ යට අන්දර සිරවද ස්කොල ෝච් පමට කතා කර ඉරස තම ගපක කෝමරි කොට ඉරස්සේ මේ ඉරසේ කොමරි ඉරස තොලගම යන්න දුන්න න තුළගම යන්න දුන්න කොන්නට හෙමත් මේ ජෝෂපකට අයිල්වාමාව ඉරස්සේ මේ තෝට වයිසත් ඉතින් ගිහින් ඉව රයිල්ලනකොට ඉරවස්සේ අරමගේ පොමන් සිස්සරට පෙන්න්නකොට මට පලේ ඔ්ත මච්චෙන්ට පුලුවන් වුණා හොඳම පිතිකරු සම්මානය ගන්න පුළුවන් වුණා එවත් එක්ක ස්කෝල කැප්ටන්සිය හම්බුණාද සාමාන කැප්ටන්සියගත් හම්බුණා මට ගන්නකි මන් කරේ නෑ කැප්ටන්සිය කැප්ටන්සිය ගන්න වෙනම බරගොලුවට බැනුම් හන්නත් යන උපරීමේ වැඩම් පොඩ්ඩ සැරයි එකකුත් තියෙන වැඩන් ගහනවා නේ පොඩ සැරයි කවද තොළංගම ස්කෝල කෝච් වගේ මං යන කාලේ අපිට කරේ පැතුම් සැකරේ පැතුම් අය කියලා කියන්න අපි දැන්න අයිංගලා ඉන්න මැඩම් තමා ක්‍රීඩා බාර හිටිය ක්‍රිකට් බාර තමත් මැඩම්ම දෙන්න තමත් කෑන්දරග මැඩන් තම ඉන්න ක්‍රිකට් බාර එතකට දැන් ඉදි තෝලංගම ස්කොලේ දැන් අවුදු කියක් තර සලංකර මට එකවරුද එක ටූනමටයි ගන්න පුළුවන්ගුණේ අපරාධනේ ඔඒ ටූනමට ඉදීමගේ පපොන්සම උපරිම පෙන්නවා ඒතිතින් කිසිම නොලේච්චක බේසිකයක් නැතුව තම මන් සෙල්ලන් කරේ ඔහොම තරහෙන් ගානාවගේ කොහොමදම ෂෝට්ස් ගන්නේ ඇගෙන් වෙන දෙයක් කියනලා සාමාන්‍යයෙන් අපි මෑතකාලෙ ක්‍රිකට් ගහපු මිනිසුන්ගෙන් නම් පැතුනිශංක පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රේට් ගහනෝ එතකොට දෝනික <clears throat> පාරවල්ලගේ දැක කැන ඔය ගහන බෞ්වි ගහන පාරවල්ටික හරි ප්‍රබල විදිර ගාන කෝම දෙම ගහන සොබ්බෝලට වනත් එහෙම පැලෙන ඇතිේ බෝල ඒකට කියන්නේ මුල්ම ඔය ගමේ කටියත් එක සෙල්ලම් කරනකොට තරහට නෑ ඒ කියන්නේ යාලා දමලනේ දාන්නේ හා එතකොට හයියෙන් ගහනවා එතකොට හයියෙන් ගහනවා අයියා බේස්බෝල් වගේ ඔව් එතකොට අයියා ඇවිල්ලා ළඟට කියනවා උඹට ඔය බෝල්ට ගහගන්න පුළුවන් නම් උඹ අනිවාර්යයෙන්ම දවසක තැනකට යනවා කියලා මට ඔය වචනේ අද වෙනකම් මතකයි කොහොමද ගන්නේ කියන්නේ මෙහෙම ගහනවා සයි ගහනවා වගේ ගහනවා ගල් ගහනවා වගේ ගහනවා ගල් ගහනවා වගේ ගහනවා ඊට පස්සේ මේ ඒ බෝලෙට කියන්නේ දමල ගහපු විදිහ ඒ කියන්නේ ලොකු ඇත් එක්කම සෙල්ලම් කරේ පොඩි කරදිත් ඒක හින්ද වෙන්න චර එන එනජයකන්න ජයකත්තියෙන දවට බොල්කන් පුල බොල්ගන් පුල එකගන හොඳ විදිර බොල්කන් පුල හොඳ විදිර බොල්ගන් පුළුව එතකොට දැන් ඔය බොයි බීඩිය එක ෆෙස්බුක් එකට එන්න කොමද ඕක මම අයියයි මයි අවුරුද්දේ නොනගතේ වෙලා යෝක මෙෝ කරේ වැඩල්ලීමද වැඩ නොනක තේලා වැඩ අත්තරින්න තියෙනලා අපිදන වැඩ ඇල්දවා ඇබ ඒ ඇල්ලිල්ල සෑන හොඳ තැනකට ඇවිල්ල තියෙනවා දන්න එන හොඳම් වෙලාට වැඩල්ල තියෙන අපිට තිතන බොරුවට නොනක තේලා වැඩ අත්තරින්න කියලා ද ඕක පුරුද්ධ කරගනි දන්න ඉන කවරුදෝල <laughs> එහෙම ප්‍රශ්නත් වෙන කියන්න බෑක වාසනාව වාසනාව තමයි ඉතිං නෑ අපි දැක්ක වීඩිය එක තියෙන මේ වීඩියෝ කියනකොට අපිට ඒක පැත්තකින්දාගන්න පුළුවන් එදුමිනි පොඩි කැලක් ගන්න ඒක ඔයා ස්පෙන්න් කරන එක ෆාස් බෝලිං බැටිං එක ඒ විදිහටම තියෙන ඔය මේ බෝල් කරන්න තුර අයියද ය බෝල් කරන්නේ අයට සෙල්ලංකාන්න පුළන් හොදර අයට දැ ඉස්සර සෙල්ලං කර හොඳර දැන්නම් බොඩ්ඩක් මහදයිද බොඩ්ඩ අවාරේ සහ එකන එනම් යට ටීම්ම කරන්න බෑ බඩ වැඩීනේ අය දුවන්න බයිද කිලමිටරයක් දැක් <laughs> දුවන්න බයිද එනම් කෝමත්ම ගන්න විදිහක් නෑ දැ ඔයාට තාම පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ කොච්චර ගැන දුවන්න වනත් එහෙම හැතියෙන කෙනෙක් නෙමේ දවා නා එහෙම ප්‍රශ්නයන්න එනජගේ විදිර ගස්නගෙන පුළොන්ද ඔව ගස්නගෙන හිතුවා එක පොල් ගස්නගෙනවද ඒකත් බොඩි ඉන්නවන් ට්‍රයි කරනවා වලල දාලා අම්ම බයිනකට බයිනවා වීඩියෝ එක දාලා බලන්න නිකන් පොල් ගස්වල කොහොමද තත්ත්වය කියලා දන්නේ නැහැ දැන් ගන්න පුළුවන් කියලා අපි දැක්කනේ මේ සාමාන්‍ය දැන් රශ්මි කියන්නකෝ දැන් මොකක් හරි බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද ක්‍රිකට් සම්බන්ධව ක්‍රිකට් සම්බන්ධව ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අපි ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ට පෙන්නනවා <laughs> එයා තමා එතරම මගේ ජීවිතේ සුප හීරෝ කෙනෙක් ගත්තොත් මගේ අම්ම තමයි ඉන්නේ මගේ අම්මයි මගේ අයියයි මගේ පවුල ඉට පස්සේ මගේ වීඩියෝ එක වයිරලෙනවත් එක්කම මගේ ටැලන්ට එක තවත් කෙනෙක් තේරුම් ගත්තා ඒස තමාද මාමිතෙන් එක්කං ආවේ ඒසගේ වියදමින් ඒස මේවා කරලනවා මාමිතෙන් එක්කං ආවේ නම කියන්න කුති ඒසගේ නම කෑගල්ලේ වර්කපල ඕන කෙනෙ දන්නවා චුටිස ජීර් චතුරංග කිවහම මට බැරිච්චදේ කවදහරි උඹ කරන්න ඕනේ උඹ මේ තැනට යන්න ඕනි කියතම සම අද වෙනගම් මෙහම පස්සෙන් දියන් ඉන්නේ ඉතින් ඒ සොට් එකත් එක ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා චමරිමිස් එක්ක චමරිමිස් මට මැසෙජ් කරා මට ලොකු ආසාව තියෙනවා නැෂනටීම් ඇතබත් චමර ඇතබත් මිස්මට මැසෙජ් කරා ලොකු ආසාවත් තියෙනවා කවමර මොදකිවේ අර විඩියෝකට වයිරලචි විඩියකට කමෙන්ට්ටක් කරලා තිබා පස්සේ ආහල තිබ ඔය සෙල්ලම් ගන්න ආසද කියලා ඊට පස්සේ මේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එකක් දෙන්න කියලා දාලා තිබ්බා ඊට පස්සේ මෙසෙන්ජර් වලින් මට ඉන්බොක්ස් මැසේජ් කරා එයා හොංකොං වල ඉන්න ඇවිල්ලා මාව කන්ටැක්ට් කරගන්නම් කියලා හරි ඊට පස්සේ මේ ටෝනමන්ට් එකේ ඔව් මේ දවස් බංග්ලාදේශ් මේකත් එක්ක බිසි වෙනවා කිව්වා ඊට පස්සේ එයාගේ කෝච් ජීවන්ත දෙස කතා කරාමට ජීවන්ත කොළතුන් ජීවන්ත කොළතුන්ගස එයත් කතා කරා ආය අප්සාරි මිස්සේ මත් කතා කරා නෑ චමරි ආවාම ජීවන්ත ගැන හොඳ කෝච් කෙනෙක් එතකොට ඒ හරහා ඔයාට ලොකු දෙයක් කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න ලොකු දෙයක් කරන්න චාන්සකක් ලැබේ ඒකට සපෝට් ඇත්තම මේ අපි දෙන්නෙත් ඉතින් අපිට ඕනෙත් ඔගොල්ලෝ කැනෙ දුර පලාත්වොල එහෙම නෑ <laughs> සාමාන්‍යෙන් ගෑන්ලම කෙන්නෙ නැති ෆිල්ඩම් මේ ඇත්තරම කැන්ඩියන් ඇඳල කසාද මඳන්න අපේ අයින්න හැබැයි ඔගොල්ලො එහෙම තැනකට එනෙක් ගැන හුඟක් අය මේ ෆිල්ඩ අතාරන කාලෙක එහෙම එනෙක් ගැන අපිට හරි සත්තුට ඒනිසා තම අපි මේ වගේ ශාන්සකක් දෙන්න කියලත් ඕන කියලා හිතුනේ ඉතිං හරි අපි දැ ඔක්කොම කතා කල්ලෙවල චාන්සකක්කාව තොක්කොම වැඩ පැත්තකින් තියලා නොනගතර සෙල්ලං කරාවගේ <laughs> ක්‍රිකට් ගහ නන්තිකට අනිවාරෙන්ම ක්‍රිකට් ගහන්න ආසයි ක්‍රිකට් ගහන්න ආසයි දිකටම මෝද පොඩිගාලඳ ඉන්න ඉත්තාවේ ඕ ඒක දිගටම පවත්තාගෙන යනවා කන්න බොන්න දිදි <laughs> ඇනෑන ඉන්නවා ඇනෑන ඉන්නවා <laughs> ඉන්නවා ඒක්දව යන්නත් කැමති නැල්ල <laughs> යන්න නෑල දැම් තවටිකක් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න කැමැත්තක් තියෙනවානේ මේ දවසර තුර දැම්මකද කරන්නේ මේ දවස්සර මොනකදර ක්‍රිකට් ගහන කරන්න නොනකද ක්‍රිකට් ගහන කරන්න මේ දවස්සර ෙට්ට ලයිතින් අම්මල තාතර දෙන දෙයක් කාලා ඉන්නවා හරි දැ කැන ජොබ් එකක් කරන්න මේ බලාපොරත්තුතින් ටිකට් ගහන දේමද නෑ ජොබ්බෑගන්න ලොක බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා මේ ටයි කරද ජොබ් එක ටයි කර ඉන්ටව ගියා ජොබ් දෙකතුන හරිගිහිල්ලත් තියෙනවා තම යන්න තීරණයක් නෑ මොකද මට මේ කතාරින් හිතෙන්න මේ ටිකට අතරන්න පා ඕ මේ කතාරන්න හිතෙන්න මේ එකට ගියොත් මේ කතාරන්න වෙනවා ඉතිං මට ජොබ් එකත් ජොබ් එකක් කරන්න ලොකු හොමනාවත් තියෙන මොකද අම්මයි තාත්තයි දෙන්න මසනී බයි ඇතකොට අයි අයක්කයි ඉන්න ඒ දෙන්නත් කසාද ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒයන්න මට මංක්‍රිකට අතෑරියත් බඩු තිබෙනෑ සෙල්ලං කරන්න ඒ දේවල් ආතික ප්‍රශ්නහි අතෑරිය ඉටස අම්ම තාත්තා ක්‍රිකට් ගැන දන්නේ නෑ ඉතින් එතකොට යාල්ට පුළුවන් උපරිමයාල කරනකොට මට තවත් මේව කරන්න හිතෙන්න එතකොට ඉතින් අප ස්කොල සයිඩිගට් එක දැනට ම පැතුම්ස එකයි තවාජගෙන එක ප්‍රක්ටිස් කරනවා එයාලගේ බෝල්ලට දැම් පැඩ් එක දාගෙන දුවන්න ප්‍රශ්ම ප්‍රශ්නයන්න දැ තයි පැඩ් ඕනතාම නෑ දැන් තයි පැඩ් එක කියන්නේ ඒයන බඩු නෑ රය කෙනෙ බඩුවලින් සෙල්ලං ගන්න ඇඩ් දෙක වර්ග දෙකක් තයි පැඩ්ඩේ රයිට්හන් හම තම සෙල්ලං කරන්නේ ඉතින් එයාලගේ බෝල්වලට සාමානෙන් හොඳ ස්පීඩ් තියෙනවා හෝ ඒ බෝල්වලට ඉතිං බැට් කරනකොට අනිත් බෝල මට කාගේ පාස්ටාව දිස්පින් වගේ තම දැන්නේ සාමාන්‍යෙන් මංහිතන්න ඔය වගේ කතාවක් කියන්න මේ අපේ නං මතකදියට අරවින්ද මාත්මයට කියන්න පුළුව අන්සිල් මහත්තර කියන්න පුලා මොකද එජ්ජේරකත්තර ගාඩ්ික නැතුවන සෙල්ලං කරන්නේ බෙඩ්ලි දැම්මත් ගහනවා එහෙම අපි දැකතින හෙම ඒහෙම කතාවක් කොහොම කටකින් ඇහන ලැබෙන එකත් හරි වාසනාව එතකොට දැන් ෆෝන් නම්බ එකක් මතක් කරන්න කැමතිද අපේ මේ වීඩියෝ එක බලන කවුරු හරි හිතෙනවනම් රශ්මිකාට සෙල්ලං කරන්න පුළුවන් මෙයාට සපෝට් කරන්න ඕන කියලා එයාට ඕන කරන බඩුවාන්ට ටික ගන්න ඕනේ ඒකට උදව්වක් කරන්න කැමැත්තක් තියෙනවන එයා වෙන ස්පොන්ස එකක් දෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවන යා ජොබ් එකක් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්න හැබැයි ක්‍රිකට් අතාරන්න කැමති නැහැ හැබැයි ජොබ් එකක් දීලා එයාගේ හීනට යන්නත් එයාට සපෝට් එකක් දෙන්න කැමති කෙනෙකින්නවන ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න ෆෝනම්බ එකක් කියන්න කැමතින රශ්ම දැන් කියන්න පුල මගේ පෝනම්බ එක බින්දුව හැත්තවයි හර්සිය පනස් සතයි හැටයි තිස්සය ඔතාට හෙමින් කිවන හොඳයි ගානාවගේ හයිියෙන් කියන්න ක්‍රිකට් ගාන වගේ බින්දුවයි හැත්තවයි බින්දුවයි හැත්තෑවයි හාරසිය පනස් හතයි හාරසිය පනස් හතයි හැටයි තිස්සය හැටයි තිස්සාය රශ්මිකාට ක්‍රිකට වලින් ස්රහට යන සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්න ඕක භාවිතා කරන්න ඒත් එක්ක මතක් කරන අපි මේ වීඩියෝ එක දකින ක්‍රිකට්වෝට සම්බන්ධ ක්‍රිකට්වෝට ආදරය කරන ලංකාවේ වගකිව යුතු බලධහරින් කවරුහරි ඉන්නවන රශ්මිකාට උදව් කරන්න මොකද චමරි අතපත්තු කෙනෙක් දැන් අපිට ඉන්නවා ඇතුර චමරි අතපත්තුගෙන් පස්සේ ආයමත් අපිට කෙනෙක් ඕනේ එහෙම හොයන්න ඕනේ මේ මැනික්ටික අපි දැන් ඔන්න හොයල දුන්න මේක ඔපමට්ටන් කරගන්න එක අදාළ බලධාරන්ගේ වගකීමක් ඉතින් එනිසා අපි කියනවා ශාටි ශා ෆස්බුක් වේජ් එක එතකම YouTube චනල් එක බලාගෙනන්න ක්‍රිකට්ටොල්ට ආදරය කරන ක්‍රිකට් හදන්න ඕමනාවක් තියෙන බලධහරින් ඉන්නවන රශ්මිකාට උදව් කරන්න මොකද මේ වගේ තරුවක් ලංකාවේ තව ඇති රශ්මිකා වයිරල් වෙච්ච වීඩියක්ෙන් තම මෙහම හම්බවෙලා තියෙන හැබයි මේවාගේ දක්ෂතා තියන ඕන තරන් ගෑනු ළමයි ක්‍රිකට්වට ආදරය කරන දක්ෂතා තියන ගෑල්ලමයිවතන ලංකාවන්න ඉති නිසා ඒගොල්ලන් අඩුම තරමේ ගෙනල්ලා අඳුන්නල දුන්නට පස්සෙවත් ඒ වගකීම ඉටු කරන්න කර තමයි අපි ක්‍රිකට් බලධහරගෙන් ඉල්ලා සිටින් ඉතිං රශ්මිකා අද දවසේ අවසාන වතාවට මං අහන්න කැමති මේ වීඩියක වයිරල් වෙලා ශායෆෙම් එකට එන්න කියලා ආරාධනය ලැබනට පස්සෙ මොකද තුනේ ඇත්තරම ගොඩා සතුරු හිතුනා නවමොකද මේ වගේ තැනකට ජීවිතයට පරණි වතාවටාවේ ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ඒ වීඩියෝක ෂයා කරලා ලයි කරලා කොමෙන්ට් කරලා ඒ දීපු අර සහයෝගෙට මම මේ වෙලාවේ මගේ ආචාරය බුද කරන්නවා ඒගන්නේ පීඩක වයිරල් කරගන්න පොට කරගන්න සපෝට්ටයක් දුන්න හැමෝටම එකන්න මං හිතපුන දිදර කමෙන්ට තිබ්බා එතකොට නිකන් තවත් තරමං මෝටිවේට්නාවගේ ඒවගේ දෙයක් වුණේ ගොඩක් කමෙන්ට තිබ්බ ගොඩක් හොඳ පැත්තර කමෙන්ට තිබ්බේ ගොඩක් අය ඇතරම මේ කියන්නේ ලංකා මිනිස්සු කියලා හිතුන කමෙන්ට් දකිනකොට සමහරක් අය කියනවා ලංකාවේ ඉන්න කුහක මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා ඕ කැමති එහෙම සාමාන්‍ය පිරිසක් ඉන්නවා ඒ වුණාට කෙනෙක්ගේ ටැලන්ට් එකක් දැක්කහම මාර විදිහට මිනිස්සු ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබ්බා ඒ කියන්නේ මට වඩා දක්ෂ අය මේ ලංකාවේ තව ඉන්න ඕන තරම් අපි වගේ ගම්වල ඉන්න අය අපි සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ වගේ ස්කෝලක මේ වෙනකොට හිටියනම් සමහරක් පිටත් අපි මේ වෙනකොට ඉස්සරහට ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන් ඉතින් අර අපි සාපි ගං ඔලබට කිරි ගඟ ගමට කැකර කියලන තියෙන කැකර කියලන තියෙන ඒවගේ තමා අපි ඉතින් ගොඩ දුෂ්කරගංවල ඉන්න අය ඒක ඉන්න ඉතින් අපේ ක්‍රිකට ජීවිතය මෙහෙම ඉස්සරහට ගියා දැතිකම සෙන්ට්‍රල් එක එත්තක්ම තෝලංගම සෙන්ට්‍රල් එක ක්‍රිකට වෙනුත් දෙයක් කරන්න පුළුවන් කවරුහර කෙනෙක් උදවක් කරන්න බලධාරින් කැමැත්තක් තියෙන එකට අවස්ථාවක්න මොකද මේ වගේ තරු බිහිවුණත් ඒවගේ පාසල්ලොලින් ඉතිං දුෂ්කර පාසල්ලොල ඉන්න ක්‍රිකට් ගහන්න දක්ෂ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩිකාවන් හොයාගෙන යන ගමනේදී රශ්මිකාව සම්බන්ධ කර ගැනීම අපිට සතුටක් ඉතින් රශ්මික අපි ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාගේ ක්‍රිකට් හීනේ සැබෑවෙන්න ලැබෙන්න කියලා ඔයාගේ මැච්චේ අප්ඩේට් එකක් දෙන්න ලැබේවා කියලා ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා මට ගොඩක් ස්තුතියි වචනට ඒකත් ලොකු මෝඩිවට්ටය අනිවාරය තැංකව් uh, අපි හැමදාම කොමත් uh, වගකිවතු නාලිකාවක් තියට ලංකාව හොඳ දෙයක් වෙන්න කොහෙද uh, කාටහරි සපෝට් එකක් ඕන වෙන්න කොතනද අපේතයට අනිවාරෙන් මැදිහත්වන ඉතින් නිසා ක්‍රිකට්වට ආදරය කරන ක්‍රිකට හදන්න බලාගෙනන්න බලධාරන්න අපි මේ කියන්නේ මේ ඉන්න එහෙම ක්‍රිකට් තරුවක් එයට උදව් කරන්න තැංකව් අපේ වීඩියක නැරඹවාට කමෙන්ට් කරන ලයි කරන ශ්‍රයා කරන හැමෝටම තැංකව් මේ වීඩියක වයිරල් වෙලා රශ්මිකාට හොඳක් වෙන්න ලබේවා කියරතම ප්‍රාර්ථනා කරන්න ක්‍රිකට්වලට ආදරය කරන හැම වෙනුවෙන් තැංකව රශ්මිකා හැමදාම ශාත් එක්ක ඉන්න අද මේවාගේ වටිනා කාලය අපි වෙන වෙන්කරට හවට ගොඩක් ස්තුතියි ඇතරම ශයෆම් නාලිකාවට මේලාම ගොඩ පින් දෙෙනවා අපි වගේ මේ ගංවල ඉපදිච්ච තරු මෙහෙම ගැන අපිටත් මෙහ වටිනාගම ලබා දෙනවට ගොඩක් පින් ශායකට තව තවත් මේ වගේ දේවල් ඉස්සරහට කරන්න පුළුවන් එන්න කියලමන් ශායකට මේ ඒගැන ශායකට මං ස්තුතින්තන මේ වගේ දේවල් තවත් කරන්න කියලා ඉදිරියට රයිට් ඒ වගේම තවත් තරුවක් අපි කවදහරි දවසක බොහොම නොබෝධනකින් අපිට හමුවවා කිය අල්ි බලාපොරොත්තුවෙන ගමේ පිපුණු මලක් අද දවසේ රටම දැනගන්න ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන රශ්මිකාගේ සිහිනේ ඉක්මනින්ම කෙත්තාරාම ගෞන්් එකේද සැබෑවෙන ලැබේවා කියලා තැන්කව රශ්මිකා